Ndugu katibu mtendaji kamisheni ya wakfu na mali ya amana, mwenyekiti wa umoja wa taasisi za hija Zanzibar, uh, Mheshimiwa Salma Bilal Musa ambaye ni anawakilisha uwakilishi wa baraza la wawakilishi wanawake, viongozi mbalimbali mliopo, naomba nitambue itifaki yote ya serikali iliyokuwepo. Namwona katibu mkuu hapa wa wizara maendeleo ya jinsia wanawake na watoto pamoja na mkurugenzi na viongozi wote ambao wapo naona pale pale pale, naomba niwatambue waheshimiwa mashekh na wazee wetu waliokuwepo wote hapa, ndugu zangu Waislamu wote, ndugu wanahabari, ndugu waalikwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante. Naomba nisome hotuba hii kwa niaba ya mke wa rais wa Zanzibar, Mama Maria Mwinyi. Kwa hivyo naomba mwipokee kwa wanaisoma hapa kwa niaba yake, naomba mwipokee Nasema kwanza, bismillahi rahmani rahim. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uzima wa afya njema, hatimaye tumeweza kukusanyika katika hadhara hii ya leo ambayo ni siku tukufu kwa utukufu wake, na pia sala na salamu zimshukie mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wafuasi wake wote hadi itakaposimama kiama. Baada ya maneno hayo, naomba nukuu aya 27 ya Suratul Hajj inayosema, na walinganie watu waje Maka kufanya ibada ya hija, basi wataitika waje wa Allah na watakuja kwa miguu na kwa kupanda wanyama waliochoka wakitokea pande za pande mbalimbali za dunia. Ndugu, ndugu zangu Waislamu, mabibi na mabwana, leo hii tumejumuika pamoja hapa kwa lengo la kuhimizana kutekeleza ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano ya Kiislamu. Sote tunajua tangu tukuwa shuleni tunaambiwa nguzo ya tano katika nguzo tano za Kiislamu, basi nguzo ya tano ni, ni hija uh, ibada ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa ni jihadi mahsusi ya wanawake. Hivyo basi ni sahihi kusema kuwa tumekusanyika hapa kukumbushana na kuhimizana kuhusu jihadi. Nimearifiwa kuwa idadi ya Watanzania wanaotekeleza hija bado ni ndogo sana na haijawahi kufikia uh, hata watu elfu tatu kwa mwaka. Tumemsikia hapa uh, katibu mtendaji na mwenyekiti wetu ameeleza kwamba idadi yetu ni ndogo sana, kwa hivyo kongamano hili tunategemea tutachajika sana kwenda kufanya ibada hiyo ya hija. Aidha, wanawake walitekeleza ibada hii ni wengi kuliko wanaume, lakini pia tujue tu kwamba wanawake tangu wapo tumezaliwa wengi, lakini pia uh, tumeona katika sensa hii ya ishirini na mbili pia wanawake tumekuwa ni wengi na tunategemea tutaendelea kuwa wengi. Kwa hivyo tuchajiike zaidi, tuendelee kufanya hii ibada. Hapa kuna swala kujiuliza, kwa nini wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa nini wanaume na vijana wetu hawatekelezi ibada hii pamoja na jitihada kubwa za elimu ya umuhimu wa hija zinazoendelea kutolewa na mashekh na maimamu wetu? Nadhani wakati umefika sasa, wanawake tuisimamie vyema jihadi yetu hii. Ni imani yangu kuwa kupitia kongamano hili tutaelimika, tutaelimishwa njia bora ya kufikisha ujumbe na kuongeza idadi ya mahujaji. Ndugu zangu Waislamu, mabibi na mabwana, tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya nane chini ya rais wetu mpendwa Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa azma yake ya kuanzisha mfuko maalum wa hija Zanzibar ambapo pia itaimarisha, itaimarisha mazingira yote yanayohusiana na safari ya ibada hii. Ni mategemeo yangu kwamba Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana italifanyia kazi suala hili mapema maka suala hili mapema aa, ah, na mpaka sasa hivi, ndugu zangu Waislamu, historia inasema kuwa zama za Mtume wanawake walikuwa bega kwa bega na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza ibada ya hija. Sira ya Mtume inasema asili ya kuanzishwa mikat ya Masjidi Aisha, sehemu wanaohimiria wanafanya umra Maka, ni kutokana na mahitaji ya wanawake ambaye ni Bibi Aisha. Historia pia inamtambua Bibi Zubeda, mke wa Amir Muuminin Harun Rashid, kwa mchango wake mkubwa wa kuwezesha mahujaji katika vituo vyote vya hija kuanzia Iraq mpaka Maka na katika maeneo yote yanayotekelezwa ibada ya hija. Wakfu wake huu wa kunywesha maji mahujaji mpaka leo umehifadhiwa na unatambuliwa rasmi, ingawa hili ni kongamano la kwanza la wanawake wa Kiislamu hususan Kuhusiana na hija, historia inaendelea kutufundisha kuwa mwanamke ana mchango mkubwa katika utekelezaji wa ibada ya hija. Wakati mji wa Maka ukiwa ni jangwa lisilo na chochote, mkaazi wa mwanzo na mwanzilishi wa mji huo alikuwa mwanamke Bibi Hajar na, mwana, na mwanawe Ismail. Ibada ya Safa na mara hufanyika kwa lengo la kukumbushwa matendo ya Bibi Hajar hata kisima na jina la Zamzam nayo yanatokana na matendo ya Bibi Hajar. Ikumbukwe kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukulia hija kuwa ni haki yake kutoka kwa viumbe wake waliomwamini na ambao amewapa uwezo. Aya 97 ya Surat Al-Imran inayoleta kuwa katika nyumba hiyo kuna alama za wazi ikiwemo makabu Ibrahim na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wahiji kwenye nyumba hiyo kwa yule mwenye uwezo, na atakaye kanusha basi Mwenyezi Mungu si mhitaji kwa walimwengu. Kupitia kongamano hili, naomba kutoa wito kwa Waislamu wote Tanzania kuhamasisha mwitikio kuitikia wito wa Allah wa kutekeleza ibada hii kwa wingi ili tupate radhi zake na manufaa ambayo yameidhinishwa na Allah kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mabibi na mabwana, hija yote ni manufaa matupu, na pale tu Muislamu atakapopata uwezo anatakiwa afanye haraka ya kutekeleza ili afaidike nayo, kwani hakuna anayejua kesho yake itakuwaje. Mwenye kuiji hupata radhi na Mola wake, husamehewa madhambi yake, huepushwa na moto na kuingizwa peponi, hukubaliwa maombi yake kwa kupewa wanachokiomba, pia kurudishiwa vile walivyotoa kwa ajili ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, mabibi na mabwana, nimedokezwa kuwa baadhi ya mahujaji wanaposafirishwa na baadhi ya vikundi huwa wanapata shida sana wanapo kuunganisha ndege, yani wanapo transit kupitia kongamano hili uh, kupitia kongamano hili taasisi za hija Zanzibar kuendelea kutoa huduma na ziasa kwa upendo kabisa, ili mahujaji wetu waende vizuri, waweze kutekeleza ibada zao kwa usahihi na wepesi kwa kushirikiana na kamisheni ya wakfu na mali ya amana na shauri taasisi zote za hija kufanya tathmini ya kina juu ya changamoto zinazojitokeza zilizojitokeza miaka iliyopita na kuweka mikakati bora ya utatuzi na tuwarai pia, ikiwezekana, mahujaji wote wasafiri kwa pamoja na kwa kutumia ndege zetu za ya Tanzania. Aidha, anashauri kamisheni ya wakfu na mali ya baada kuangalia uwezekano wa kuwa na nyumba maalum ya pamoja kwa mahujaji wa Tanzania wanapotekeleza ibada ya hija bila ya kuathiri taratibu na huduma nyingine mahsusi. Ndugu, ndugu waalikwa wote, mabibi na mabwana, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nawakumbusha ndugu zangu Waislamu na Watanzania wote kwa jumla kudumisha amani, umoja, upendo na mashirikiano wa nchi yetu, tupendane na kuepuka mambo yote mabaya yanayoweza kuleta yanayoweza kuleta mfarakano. Mwenyezi Mungu ametuasa kushikamana kwa maneno yake aliyosema, na shikamaneni kama Mwenyezi Mungu na wala msifarikiane. Tusiposhikamana tutadhoofika na kuondoa nguvu za maendeleo yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atujalie tuwe miongoni mwa watu wema, atupe amani na uwezo ah, na yakini ya kutekeleza ibada ya hija na kulingania. Ndugu zangu Waislamu, maibu na mabwana, nitakosa fadhila nikimaliza hotuba yangu bila ya kumshukuru Afisi ya Rais, Katiba na Sheria, utumishi, wa, utumishi na utawala bora, Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana na Umoja wa Taasisi za Hija kwa kuandaa shughuli hii muhimu na kunialika kuwa mgeni rasmi. Asanteni sana na hongereni sana kwa kufanikisha jambo hili. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru nyote mlioamua kuja na kuacha mambo yenu na kuja, kuja kwenu hapa uh, na kuja kushiriki kwenye tukio hili sambamba na wale wote mtakaofuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Aidha, nawashukuru wanahabari wote na taasisi zao kwa kazi kubwa wanazozifanya ikiwemo kuhamasisha hija pamoja na masuala mazima ya amani. Baada ya kusema hayo, kwa sasa <clears throat> na kwa heshima kubwa na taazima na tamka rasmi kuwa kongamano la hija kwa wanawake wa Kiislamu nimelifungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.